Бедный Гешка. Че, Гешка, сверлит, да? Сверлит, скажи. Стучат теперь. Невероятная суббота. Просто невероятная. Прекрасно! Только коты у нас собралась поспать. Да, да, это я. Это ничего нового. Ну-ка, давай попробуем. Кнопка зевания включится сейчас. Ну, ну, ну, оп, <laughs> включилась. <laughs> Ты мой хороший. Все, ты теперь не сможешь спать, да? Ну, привыкай, миленький, привыкай. Да. Мы тоже когда-то ремонт делали. И по субботам бывало. Да. Ну ты моя пупуня. Ну вот, это такое среднее настроение у кота. <laughs> Не самое, конечно, информативное видео, но просто вот, вот такой вот гешка. У меня такого контента полный телефон. Да, моя пупочка? Ну давай, давай, слушай, не буду тебя отвлекать. Все, давай. Мочку твою покажем еще чуть-чуть. Ну все. Кто где стучит? Кто, кто? Кто что? Дё. Кто гремит? Где гремит? Ну ладно, давай на твоем профиле остановимся.